Йоо. Юу ээ, ёо. Йоо, ямар эвгүй юм бэ чи. Амар байлаа шүү. Йоо, ёо, ой, ой, ой, ой, ёо. Йоо, йоо, йоо, йоо, йоо, йоо, йоо, йоо, йоо, йоо, йоо, йоо, йоо. Дай яваа цаана өнөөдөр бөөнөрөө. Гэрис мо тоглоцгоё. За тэгээд Аа надтай хавд мэдээж ирэг манай найз friend best friend forever Шмалк гейминг байна. Тэгээд бонороо аа <laughs> За манай найз энэ байна. Йоо йоо йоо. Йоо йоо. Чи бас Хоёлаа нэг амар цоснож болцсон байдаг. Мэ попкорны хайрцаг. Окей. Ээ, чадчихлаа шүү дээ наа чи. За за за эхлэх үү. Эхлэе. Энэ одоо тэгэл аимшиг л гэж орсон шүү дээ. Йоо! Йоо! Йоо! Апрон гол. Oh my god. Яа. Йоо! What the heck чи юм бэ? На чи ойртод энэ үү? Хана нэ. Ирч. Ирч. Йоо, үсэн би. Ой ой. Хагас би. Йоо надад бүр амар. Энэ яа тухтах вэ? Зөө энэ юу? Энэ устгаж сум заасан биш. Бэж бэж энийг үу бэж шидэт хийзээ юу? За уулмөр цэвэр. Хай. Ханта хайцж ба чи юу? Би нөгөө өрөөнд ч юм байна. Гараач чи юу гоё гэдэг. Доор нэг хөнгөлж гин биш. Наа чи угаасаа болохгүй пиксел нь амар болохооргүй харагдаж байгаа зүгс. Тэгэр тий. Кристархгүй. Юу юм хартаа. Юу! Онгоц биш тий. Йоо. Наач нь угаасаа болохгүй. Чи я хийсэн биш. За чи хийснээр ор. Надаа харин тийм материал байхгүй сохгүй. Аа, крабар байхгүй юм уу? Юу! Ээ, зэ чи мэ чаргал, мэ чаргал. Доторолт. Холтоо чи хийж цаамаас. Ачуу. Яа. За яа. Уу. Яа цавч. Тэг харгалах. За. За. Бицхан беби. Йоо ямар чинь беби. Йоо. Эвгүй юм гараад байна. Йоо ямар амар. Йоо саунд эффект юм. Йоо. Йоо. Йоо. Оо наача. Йоо йоо. Оо юу чи барах. Андуудаа. Йоо. Йоо. Андаа. Ямар киноны хэсэг блээ? Мэдхгүй. Yes. Йоо. Йоо. Хамаг юм шатснаа чи. Йоо. Йоо. Энэ бол лайд руу газар байна уу? Цаашаа ч явах юм. Ус гал өдөр. Мач. Йоо энэ урт лөө. Шат шат. Имбэ. Я юу наар атсан. Яа жоо. Яа намаг. Яа. За яваач те цаашаа. Ирлийг. За юу вэ намдуудаа? Йоо би боо авцгаа чинь. Йоо. Йоо. Мээмэр дэлт бичлээ. Хартаа. Йоо ёо. Яваа. Йоо. Чамд чиний зевсэг авчаач тийч. Йоо. Юу ээ, ёо. Йоо, ямар эвгүй юм бэ чи. Амар байлаа шүү. Йоо, ёо, ой, ой, ой, ой, ёо. Аа! Аа! Аа! Юу яа юу вэ? Давар хаалган гол. Саяны хаалган. Ёо! Ёо! Энийг юм аймгүй мөртлөө амар айлах юм тий. Оо, хата. Болчин, болчин, болчин. Изи. Тэг үн даваас ирч. За. Хойло мөн хариган. Хоёр хөлөөнчүүдийг болох юм аа. Гарч бол. <laughs> Чи сайн. Гэрлийг авъя. <laughs> Танаас яг. За, явъя, явъя. What the fuck you? Йоо! seems to flashlight. Оо, flashlight ажиллаж байна. За. Би ихтэй тойшлогдчихлоо. Би чиний араас явж чадахгүй. Хаана? Тэр хас. Тийм ээ. Йоо! Йоо! Йоо! Яна та. Юу болж байна та? Йоо, на чи юу явж байна? За, e easy. Easy GG. Генератор. Генератор. О, хаалаа надаа хаалаа. Ирсч гинүүдээ. Юу гэг надтай юм. Аа. Йоо. Эй, юу онгох гэдэг. Йоо, юу ээ, гадар үлдчих юм байшин яа. Йоо, сайн нэг хүн ийшээ өнгөрөө. Чи ямар гой бодоо болсон. Тийм бас. Нөгөө бот. Алах юм боо. <laughs> Алах юм боо юу? Дандаа аргалаарай. Юу? Yes, headline банда. Йоо! Йоо! Йоо! Цэцэг байна. Йоо! Юу вэ? Өөрийн хийшээ сум байж тээ. Йоо! Юу ээ? Йоо. Йоо яа. Яа. Тэгвэл яваа л гэж. Йоо. Йоо. Йоо. За хамгаал. Continue. Please continue. Эй. За за баяртай өчтэй. Peace. Rocky Putin number 1. Yeah. Хорошо, что? Я, сука, блядь, иди нахуй, да? <laughs>